我是 Bo，今天要分享的是南俊韩站周边。这是南俊的韩站 most wanted 的站姐出的手扶跟桌立组。买 blue set，blue s blue s 就是桌立组，然后含一个迷你展架。cc 就是手扶组，然后跟感觉像文具类哈。OK，好，两个组都一次买齐的话，它就会送特点 smarting r。我们先看桌立，这次选的照片是这一张耶。哒啦。 片取自二零一七年的 Golden Disc Award，他们的表演。而且这一个角度可以看到，就是 Remaster 的耳返很清楚，上面就写的 RM。i n 很有感，美爱，然后再来就是桌立，看看有什么啊？三张小卡，两张明信，就是明信片啊，它不算明信片，两张照片，然后一个防辐射贴，小的啊，你可以看到它后面是三张不同，所以可以想象应该是等一下要跟手扶组的，应该有机会可以把它拼成一组。对对对，哦，他这次挑的，咦，这张没有脸呢？我觉得好看呢。嗯嗯，有可能是有看镜头以特意挑这一张吧？嗯，因为就是，而且有微微的酒窝耶。嗯。 这张也是有有微有酒窝？而且这张特别帅，还做黑白的。哇，来看朱莉。哦，一月，嗯，嗯，所以这是二月的，所以就是一面是日期，嗯，然后一面是他的大照片，嗯，三月，然后都会标出成员的生日，非常重要。嗯，好看呢。啊，这张好可爱呀。 <laughs> 照片其实都挑的好看，嗯，我觉得他挑的很好哎，独具慧眼，很会挑，我觉得算很值的这个，嗯，做的很漂亮。再是手幅，好粉嫩哦，嗯， <laughs> 哒哒哒哒哒哒，很粉嫩，嗯，好像第一个站姐的字都是后面都一定都是他。 就是就是 Army，然后把它的 RM 表出来。哦，质感实真好。嗯，很厚，而且这个颜色好喜欢哦。我觉得这颜色搭这张男军超好看的。嗯， <laughs> 对啊，不错哎，这个站姐真的是很有现实。再来搭配手幅组的有什么东西啊？也是三张小卡，两张大的照片。对，就是三张，你看看，你看看。 大张的，他挑的照片真的都很好看，呢。彩色扇子做的漂亮，真的可爱。而且他这 Q 版的嘴唇，真的就是把男爵的特色给凸显出来 <laughs> 哦，这边的鸭子应该就是比较舍得写了。嗯，因为它每一张其实就一样的图案，如果是不同的图案，我就舍不得写。哦，真的可以拼，这也太不像一个完整的样子了吧？嗯。 就起码它不能调中间一点啊！只有六张卡去拼，所以嗯，有一种未完未完成的感觉。 <laughs> 再来是它的 photo book，哇哇哇，好棒哦！质感很好哎，哦，很高清呢。他把南俊掰得很帅，南俊本来就很帅。总共十四页，我很很值得哎，因为他挑出来的照片好看，然后质感又很好。嗯，哦，好。 很细致哎，他他拍照的那个哦，我最喜欢你两？栗子，我喜欢这种甜甜的风格。嗯嗯嗯，请你不要这样好吗？ <laughs> 两个 set 都买的话就会送的特点，smart ring。它应该，我觉得是应该很一般的。嗯，粘在手机后盖的。 嗯，我们跟这个站姐非常的有缘，为什么嘞？去年的时候，台北的防弹 f a c e c a f e 有办了一个展览，嗯，南俊的韩站跟基米的韩站一起联合办的展览，那个时候我们就只是觉得很有兴趣就去了，嗯嗯，然后我们其实不太知道这两个站姐分别是谁，那个时候没有在注意，去了之后就发现南俊的站姐挑出来照片都超好看，对。 就这个站姐跳出来照片真的是超有品味的，然后那时候我们就有买她的周边。说你买周边买什么？好像是一个棋子类的吊绳嘛，对不对？它算棋子吊绳。又再买了一个展架，这是去年的展架，就是这个，其实很漂亮。这张照片超好看的，这是去年买的，然后这个是今年拿到的。 立起来之后，发现它其实质感很好，质量是真的做得很好。因为我在台湾的 The w e s t o u 的演唱会外面不都有摆摊吗？我们就有随便买一家，这个就是在外面的摊贩买的展架。 但是我觉得质感不是很好，包括它的杆子都很弱。其实摸就知道了，材质差异差很多。很薄，这两个展架呢都已经被我放了半年以上，可是可以很明显的看出，这个呢还完好无缺，被撑得很漂亮。嗯，但是这个已经。 开始因为历久日衰，所以有点跳跳。嗯，感觉上应该就是因为潮湿啊，你知道潮湿的纸吸水气就会嗷嗷。我们都以为其实这种展架应该都差不多的品质，嗯，结果真的买了韩国站姐之后再比较，就觉得真的差很多。所以我会觉得这个站姐很用心呢，展架我是真的觉得很值得买。这个展起来，我到现在放在桌上看到的时候都还是很开心。当然这次挑的这个照片啊，有点不知道为什么哈。 <laughs> 为什么不挑头大一点的？对，就是或者是挑正面一点的。 <laughs> 我觉得该有理由，只是不知道。就是一种很朦胧的感觉。今年我们又去参加日本的新曲发表会的时候，要进去 Yokohama Arena 会场，以前会经过一个天桥，嗯，然后天桥上面就会有很多人在贩卖周边。那时候我们就看到有一个戴着口罩，然后在贩卖南郡周边的。 好像只有唯一，它是卖南郡周边，就觉得很好看，所以我们就买了。然后我那时候就在想说，怎么这么面熟？难道是 m o s t w a n t e i n 的战地？经过这次事件之后，发现 <laughs> 我们真的买了一组一模一样的，可能是一样哎，哒啦。因为其实当初买这个 set 是我要买给。 Spring 的，因为他很喜欢男俊，要送给他。没想到竟然买到一样的， <laughs> 没想到一样的， <laughs> 整个脸绿掉。可是他这条真的做的很漂亮，很漂亮。我不记得我以前什么时候买了一个这个，哎，那个时候你才刚开始成为阿米，可是你还没有去参加任何活动的时候。因为我只觉得他做的很漂亮，所以我就买了。结果我现在回头看才发现，根本就是同一个站姐，又是同一个站姐。 <laughs> 你看也是阿米，其实这个也没有到多久以前啊，这山坡才前年还是去年而已。 那时候我还没有很关注每一个寒战，我觉得这条很好看，这条他跳的照片超可爱的，很有美感的一个站姐， <laughs> 莫名其妙有了三条，哦， <laughs> 两条一样的，后面都是阿米，然后底下其实字都一样哎，You are my RM，I am your 阿 y 哇！以上就是 Most w o a n t e d 寒战周边，拜拜，拜拜。 已经有一点脏了。你好厉害，你好厉害。我都不对呀，我都不对呀。来，大家都前面一下。这拿超热的，超用心的。中国的袋就只是有标识，嗯，大家啊，你不是阿亮吗？